つはカラかカラの幹部あなたのことは知ってるわよ渦巻きなると用があるのは後ろの子得体の知れねえ部外者との接触を認めるわけにはいかねえな殺すことにするの父ちゃん下がってろボルト ませんが吸収したんだろ特別性の目でよ目だけじゃねえまさか足もそうよいろんなところが科学忍具なのあたし たもなかなかの化け物みたいねあらあら足に来てるじゃないのなんだか拍子抜けだわねじっとしてろおい子供たちに指一本でも触れてみろあなたの子供たちはとりあえず後回しまずはカワキよ 川木のことも含めて言ってんだぜその汚え手で触んなってな理解に苦しむわね何をそこまで頑張る必要があるわけなんでそこまで乾きにこだわるこのペテン野郎がその手には乗らないわよ が治っていくよかった生きたまま八つ咲きにすることにしたわこっちも本気でやらせてもらうとするか も入っていけねえ 対再生能力用に開発された破壊光線だ食らった部位は細胞が死滅し崩されるおっかねえ技だチャクラの消耗が相当大きい技みてえだなでもいいの一発当たれば十分なんだから 小賢しい なんでカワキがこんな奴らをカワキカワキくん泣くんじゃねえよとりあえず花瓶のことはこれで愛子だぜボルトこんな時に何言ってんだってばさ誰どっちもこいつもどれだけ私を怒らせたら気が済むのよ こいつもボルト二人を頼むなんてことしてくれるのよカワキあんたは器その体はあんたのものじゃない何と言えばわかるの器って言ったな器とは何のことだ関係ないのよあんたたちにはこの後すぐ死ぬんだからねえ そ当ててやるわ絶対にぶっ殺すおい言ったよな子供たちに指一本でも触れたら死ぬほど後悔するぜってよお前だけじゃねえ必ず探し出して全員ぶっ潰すいいぞもっと近づいてこい死ね に吸収できんのよマジかよ何やってんだよ父ちゃん超大玉な大丈夫かなことかけりゃないとでも思ったのなめてんじゃねえわよまだだ全部吸収されるぞいや 多分父ちゃんの狙いはそこじゃねえなんて膨大なチャクラこいつ限界ってもんがないわけそれをパンクさせる気なんだ 吸収した俺の螺旋岩を容量の限界だってあるはずドヤ顔で偉そうに講釈されてんじゃねえわよ超超大玉螺旋岩 どうすんだよ父ちゃんそりゃ連れ帰って尋問すんだよ何まだ生きてるのかデルタは奴らを甘く見るな今すぐとどめを刺せカー しやがったさすがだ渦巻きになるととてつもない力だカーマその秘密を知ることが奴の弱点を知る唯一の鍵渦巻きボルト